Mój znajomy mawia, że sprzedaż jest przewidywalna jak arytmetyka. Gdy dużo osób ma ochotę na Twój produkt, to w końcu znajdzie się grupa tych, którzy kupią. Im więcej zainteresowanych, tym więcej kupujących. Na przykład, gdy 100 osób ogląda to, co oferujesz, to może 5 albo 10 kupi. Sprzedawcy porównują to do lejka. Na górze szeroko dosypujesz, a dzięki temu na dole masz cienki strumyk. Najgorszy sprzedawca to taki, co się irytuje, że ludzie tylko oglądają, a nic nie kupują. Przecież cała nadzieja w tym, że oglądają, bo 95 musi obejrzeć, aby 5 kupiło. Dobry sprzedawca uwielbia oglądających, nawet im prezenty rozdaje. Bo sprzedaż jest przewidywalna jak arytmetyka, ale nie dzieje się sama. Sztuka w tym, by ze 100 oglądających wyłowić 5 kupujących. Może najpierw będzie to 30, co dotkną produkt, warto się nimi zainteresować, z nich może 15 porozmawia o szczegółach, a 5 to ci, którzy sięgną po portfel. Zatem jak chcesz więcej sprzedawać, to polub oglądających.